بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن آه، الرحيم الصف الثالث الابتدائي التربية الدينية الإسلامية آه، هناخد إن شاء الله شرح للآيات المقررة علينا في سورة الإيه الغاشية بعد ما حفظناها نفهم إيه معناها عشان لو حفظنا الآيات وفهمنا معناها الحفظ بيثبت عندنا كويس أحسن ما نكون حافظين الكلام ومش فاهمين أي إيه أي حاجة فيه الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الغاشية طبعا سورة الغاشية دي مكية يعني إيه مكية؟ يعني نزلت قبل هجرة سيدنا محمد من مكة للمدينة نزلت قبل الإيه؟ الهجرة لو نزلت بعد الهجرة يبقى سموها إيه؟ مدنية لكن هي نزلت قبل الهجرة فبيسموها مكية بلا خلاف يعني كل العلماء أجمعوا إن سورة الإيه الغاشية سورة مكية ربنا سبحانه وتعالى بيقول هل أتاك حديث الغاشية يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنت تعرف يا محمد خبر خبر الداهية التي تغشى الناس وتعمهم بشدائدها اللي هي إيه بقى الغاشية دي اللي هي يوم الإيه القيامة يعني ربنا بيقول لسيدنا محمد تعرف يوم القيامة عامل إزاي الناس فيها تبقى عاملة إزاي وجوه يومئذ إيه خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة يعني إيه بقى وجوه يومئذ خاشعة دي وجوه يومئذ خاشعة معناها إن في ناس كتيرة هتبقى مذلولة هتبقى إيه مذلولة ومنبهرة باللي بيحصل منبهرة بالإيه باللي بيحصل عاملة ناصبة عاملة إيه ناصبة يعني تعبت من اللي هي عملته لكن للأسف مفيش نتيجة لأي حاجة هي إيه عملتها خلاص يعني جمعوا فلوس واشتروا حاجات وباعوا وتعبوا نفسهم وفي الآخر هيلاقوا النار والعياذ بالله رب العالمين تصلى نارا إيه حامية يعني إيه تصلى نارا حامية يعني يوم القيامة الوجوه اللي شكلها وحش دي وجوه الكفار هتخش نارا إيه حامية نارا إيه حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين إيه آنية لما يكونوا عايزين يشربوا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم عايزين تشربوا اشربوا بس هتشربوا منين هتشربوا من عين عين يعني بئر بعيدة بس آنية آنية يعني بعيدة المية فيها غويطة خالص فيقعدوا يبذلوا جهد كبير جدا عشان يوصلوا للمية دي المية البعيدة دي فلما يطلعوها يلاقوها مية بتغلي مية ايه بتغلي يعني شديدة الحرارة وشديدة الغليان فتخيل كده لو انت بتشرب ميه بتغلي هيحصل ايه والعياذ بالله هتقطع الايه هتقطع الزور وتقطع المصارين وتقطع البطن كذلك يوم القيامة إن الكفار هيشربوا من نار ايه، من عين إيه آنية ليس لهم طعام إلا إيه إلا من ضريع يعني إيه ليس لهم طعام إلا من ضريع يعني الأكل المية بيشربوا من عين بعيدة والمية بتغلي وش الاكل بتاعهم بقى بياكلوا حاجه اسمها الضريع يعني ايه بقى الضريع ده عمرك سمعت عن الضريع ده ايه الضريع ده شجر شجر بينبت في الصحراء شجر بينبت فين في الصحراء اه بس الشجر ده فيه شوك وشكله وحش مخيف واول ما الحيوان بياكله شجر مسموم شجر ايه مسموم اول ما بينشف كده من الشمس والحيوان ياكله يموت في الحال اسمه ايه الضريع يوم القيامه بقى الكفار هياكلوا من الشجر الوحش ده اللي فيه شوك وسام وقاتل ومؤلم ده طبعا بس هما مش هيموتوا لان يوم القيامه مفيش ايه مفيش موت لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى الا الموتة الايه الاولى خلاص يعني محدش بيموت بعد يوم القيامه هو لو بنموت في الدنيا وبعدين نطلع يوم القيامه تاني من القبر بعد كده ما نموتش تاني بقى خلاص اللي يخش الجنه يفضل فيها على طول واللي يخش النار ما يموتش ايه فيها خالص ماشي يا دكتور ها عرفت يعني ايه ضريع شجر مسموم شجر ايه مسموم لو اي حيوان كاله يموت من السم فما بالك بقى لو كاله الايه الانسان ها مفهوم ولا مش مفهوم طيب طيب الشجر المسموم ده بقى ايه لا يسمن ولا يغني من ايه من جوع لا بيخلي جسمهم يكبر ولا بيخليهم يشبعوا من الايه من الاكل لما بياكلوا لا يسمن ولا يغني من ايه من جوع طيب دول الكفار في ناس تاني يوم القيامه ولا هم دول بس كل الناس هتبقى كفار لا اكيد في مؤمنين وفي ايه كفار في وجوه يومئذ ها ناعمه يعني ايه بقى وجوه يومئذ ناعمه وجوه يومئذ ناعمه يعني في ناس وشها حلو كده زي القمر حلوين كده شكلهم ايه جميل وجون يومئذ ايه ناعمة شكلهم كده تحس ان هم مرفهين ومنعمين وفرحانين ومبسوطين طيب دول بيعملوا ايه بقى لسعيها راضية يعني ايه لسعيها راضية يعني فرحانين ان هم عملوا حاجات كويسة فرحانين ان هم عملوا حاجات ايه كويس قالوا الحمد لله ان ربنا كرمنا واحنا عملنا حاجات ايه كويسه الحمد لله ان ربنا كرمنا وعملنا حاجات ايه كويسة صلينا وزكينا وحفظنا القرآن وسمعنا كلام ماما وبابا وذاكرنا في المدرسة واحترمنا المدرسين وقرينا قرآن وصمنا رمضان وحجينا للكعبة وعملنا كل الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده مننا عملنا كل الخير اللي ربنا يريده ايه مننا عشان كده احنا مش خايفين من يوم القيامة بل بالعكس نفسنا يجي يوم القيامة عشان نخش الايه الجنة لسعيها راضية في جنة عالية يعني إيه في جنة عالية؟ يعني الجنة بتاعتهم عالية جدا جدا جدا فوق كلا إن كتاب الأبرار فيه عليين فوق طب والنار في سجين تحت ماشي يا بطل؟ نسأل الله السلامة والعافية في جنات إيه؟ عالية طب الجنة بقى فيها فيها ناس بتتكلم كلام فاضي ملوش لازمة يعني بتقول كلام وحش نشتم بعض مثلا نأذي بعض لا الحمد لله الجنة ما فيش حد ما فيش حد اه ما فيش حد اصلا بيتكلم في الجنة كلام وحش يزعل حد من بعض لا تسمع فيها ايه لاغية يعني ايه لا تسمع فيها لاغية يعني تسمعش فيها اي كلمة وحشة لا تسمع فيها ايه لاغية يعني ما بسمعش فيها اي هذيان هذ... اي ايه هذيان او كلام لا فائدة منه خلاص فيها عين جارية فيها عين جارية يعني إيه بقى فيها عين جارية؟ يعني عينك بتجري مثلا في الجنة؟ لأ فيها عين جارية عين يعني نهر فيها أنهار بتجري بتجري تجري من تحتها الإيه؟ الأنهار فيها عين جارية فيها بئر كده في مية بتاعتك أنت أول ما تمشي في أي مكان يمشي وراك البئر ده يمشي وراك فيها عين إيه؟ جارية خلاص؟ اه الميه بتاعتها بتجري في اي مكان وراك وانت بس اللي تشرب منها كل واحد ليه بئر بتاعه كل واحد ليه عين ايه بتاعته وفيها عين جارية يعني فيها أنهار بتجري في كل مكان أنهار بقى من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل وأنهار من مية صافية مش مكدرة ولا حاجة يعني صافية مش مش مية وحشة مش في مية كده بتبقى تلاقيها مكدرة كده ووحشة وسودة كده وفي مية نظيفة طيب فيها عين ايه جارية فيها عين إيه جارية فيها سرر مرفوع سرر مرفوع يعني إيه بقى يعني السراير هناك يوم القيامة في الجنة هتلاقيها إيه هتلاقيها بتطلع لفوق بتطير ليها جناحات كده وبتطير تبقى نايم على السرير والسرير بيلف مكان بيك في اي حته ايه انت عايزها فيها سرر ايه مرفوعه وايه تاني ايه رايك بقى لو ركبت السرير ده تعمل ايه تروح فين تعمل بيه امريكاني بقى في الهواء صح كده في اسر ايه مرفوعه واكواب واكواب موضوعه يعني ايه اكواب موضوعه يعني كوبايات محطوطه كده ومرصوصه بشكل ايه جميل عايز كوبايه كبيره تشرب عايز كوبايه صغننه تشرب اللي انت عايزه خلاص وكوبايات بقى من ذهب ومن فضه ومن لقالق وشكلها ايه في منتهى الروعه اللقالق دي اللي هي الحاجات اللي بتلمع كده يعني آه، وأكواب إيه موضوعة ونمارق يعني إيه بقى نمارق دي؟ إيه أنا عمري ما سمعت كلمة نمارق دي قبل كده يعني إيه نمارق؟ نمارق يعني مخدات وسائد عارف المخدات؟ لما تكون فرشين كده سجادة في الأرض تروح حاطين مخدات جنب الحيطة مصفوفة بقى بشكلها جميل كده عايز تسند ظهرك تسند ظهرك كده حاجة جميلة ونمارق إيه؟ مصفوفة وزرابي مبثوثة زرابي مبسوطه يعني عارف الزرابي اللي هي ايه السجاد عارف السجاد في سجاد مفروش هناك من لؤلؤ وزبرجد وزعفران وذهب وفضه وحاجات كده جميله جدا جدا تمام وزرابي ايه مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ربنا بيقول ايه عايز تتاكد ان في جنه ونار ولا مش عايز عايز تتاكد اه بص على ربنا خلق الجمل ازاي شوف الجمل شكله غريب ولا مش غريب شكله مختلف عن كل الحيوانات في بتاع كده في ظهره طالعه كده شكلها ايه عجيبه صح افلا ينظرون الى الابل ايه كيف خلقت وبعدين الجمل ده بنستفيد منه حاجات كتيره جدا اللحم بتاعه بيتاكل والجلد بتاعه والحافر والعظم بيتصنع منه غيره والشعر وكمان بياخدوا آه، بياخدوا اللبن بتاعه اللبن بتاعه فيه شفاء اه لبن الجمال كل دي حاجات عظيمه جدا موجوده في الايه في في الجمال افلا ينظرون الى الابل كيف ايه خلقت والى السماء كيف ايه رفعت مين اللي رفع السماء طب فين العواميد اللي بترفع السماء وبتسندها مفيش مرفوعه ازاي مرفوعه بكلمه كن فيكون ربنا قال لها خليكي مرفوعه قالت له حاضر يا رب موجوده مرفوعه عمرها ما تقع ابدا ابدا ابدا لما تيجي بقى يوم القيامه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ماشي يعني ربنا هيبدل الأرض يخليها أرض مختلفة والسماء سماء مختلفة تمام وإلى الجبال كيف نصبت كمان ربنا خلى الجبال عالية كده كبيرة وعالية عشان تثبت الأرض عشان لو ما فيش جبال في الأرض كانت الأرض عاملة زي تبقى الدنيا عاملة زي المرجيحة الدنيا عاملة زي الإيه المرجيحه وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف إيه سطحت يعني ايه الارض كيف سطحت يعني ربنا هو اللي بسط لنا الارض خلاها مستويه كده عشان نعرف نمشي عليها نعرف نرصف الطرق والعربيات تمشي بسرعه والمكان البعيد ممكن نوصله بسرعه طي نزود السرعه بتاعت العربيه وصاروخ نوصل في اسرع سرعه في اي مكان صح ما ناخرش والى الارض كيف ايه سطحت فذكر انما انت ايه مذكر يعني ايه فذكر انما انت مذكر يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بيقول لسيدنا محمد القرآن اللي نزل عليك ده يا محمد صلى الله عليه وسلم عرف الناس بيه عرف الناس ايه بيه طب لو ما حد لو في ناس ما سمعتش الكلام الرسول يعمل ايه قال له لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر معناها ايه يعني انت مش مسؤول عنهم اللي يسمع الكلام براحته واللي ما يسمعش الكلام ايه براحته اللي يسمع الكلام هيخش الجنه واللي مش هيسمع الكلام ربنا هيولع فيه في نار جهنم ماشي يبقى انت ما تزعلش ما تزعلش نفسك انت عليك النصيحه وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسب الايه الناس لست عليهم بمسيطر طيب الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الايه الاكبر يعني الكفار ربنا هيعذبهم عذاب اليم يوم القيامه عشان ما كانوش بيسمعوا كلام مين ربنا سبحانه وتعالى الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الايه الأكبر إن إلينا إيابهم يعني إيه إن إلينا إيابهم يعني ربنا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيرجع الناس لي تاني يقول لهم تعالوا لي بقى كده كل واحد فيكم تعالى عملت إيه صليت ولا ما صليتش زكيت ولا ما زكيتش صمت ولا ما صمتش زكيت يعني اديت صدقة للفقراء ولا ما اديتش حجيت للكعبة ولا ما حجيتش امنت بيا ولا ما امنتش اجاوبت بنعم هتخش الجنة ما جاوبتش بنعم هتاخد فوق دماغك ماشي إن إلينا إيابهم ثم ثم إن علينا إيه حسابهم يعني مين اللي بيحاسب الناس ربنا فأنت لما تقول لواحد صاحبك تعالى صلي وما سمعش الكلام ما تزعلش ربنا هو اللي إيه اللي هيحاسبه أنت تنصحه بس مالكش عنده غير النصيحة ماشي يا بطل ما تفضلش تضحك اه يعني آه، لا كل ما تشوفه كلمه لكن ما ايه ما تزعلش نفسك خلاص يبقى الغاشية يعني القيامة وخاشعة يعني ذليلة وناصبة يعني متعبة وعين آنية يعني ما عين ماء شديدة السخونة ضريع يعني شوك مر ناعمة ذات بهجة لسعيها لعملها لاغية يعني كلمة باطلة نمارق يعني وسائد وزرابي مبسوسة بسط مفروشة سطحت يعني بسطت وإيابهم يعني رجوعهم ماشي يا بطل تمام ولا مش تمام تمام بارك الله فيك واكلت حمام بالفريك